सच्चे दरबार मैं हूँ शरण तुम्हारी बीच में से थोड़ा सा ऊपर हो जाए बीच में से हमें जाने का पचहत्तर दिन कीर्तन है बैठ जाओ बेटा सारे दिन चलते हैं देखिए पीछे जो खाने में आवाज़ आ रही है मेरा निवेदन वहां पर आवाज़ ना करें भोजन व्यवस्था में निवेदन है कि कोई आवाज़ ना करें बोल गया बोल गया ये इकहत्तर दिन की यात्रा में रोज कीर्तन इसलिए रखा गया क्यों इतना आवाज कर रही है कीर्तन एकमात्र साधन है प्रभु से लौ लगाने को भैया ओए हल्ला नहीं करो ना और यही कारण है प्रेमियों कि चाहे कैसे भी हालात रहे बाबा की जोत जगती है हिम्मत ये देता है खड़े होकर कीर्तन में आ जाते हैं और यहाँ कीर्तन दो तीन भजन जो भी होते हैं वो ऐसे होने चाहिए कि हर कोई गा सके ये कीर्तन नहीं है ये एक अर्जी लगने का साधन बन गया है आप लोग यहाँ पर आते हो यहाँ भजन गा रहे हो आप लोगों की डायरेक्ट अर्जी लग रही है इसलिए भजन ऐसे होने चाहिए कि आप सब भी गा सको आपकी अर्जी लग जाए मैं गाऊं ना गाऊं इसलिए क्षमा करें इन कीर्तनों के अंदर में पगली डाकिया ये कोई कहानी वाले भजन जो हैं जो कि एक एक घंटा के भजन हैं अगर मैं एक भजन गाऊं तो एक घंटा उसी में निकल जाएगा उससे ज़्यादा ताकत भी नहीं होती अच्छा आपकी बात को मैंने कहा लेकिन मेरा मकसद सिर्फ यही है कि भजन वो हो यहाँ पर जो आप सब मिलकर गा सकें इसलिए मिलकर एक आसरा है किसको किसको आश्रय किसको किसको मिलकर तालियां बजाकर बोलेंगे ना क्या सुन लो अर्ज हमारी और मैं कोई भक्त भक्त नहीं हूं हजारों बार मैंने लाइव में बोला है कि मेरे झोंक मत खाया करो आप लोग क्यों नहीं समझते जिसके खाना है उसके खाओ ना प्रेमियों काम वहां बनेगा मैं just as simple as you जैसे आप हो वैसे मैं हूं मेरे में कुछ नहीं है मैं सिर्फ एक सिंपल भजन गाता हूं वो भी इसकी कृपा से गाता हूं मत बनाओ भगवान किसी इंसान को मेरे नौजवान भाइयों जय श्री श्याम काफी है सिर्फ हाथ जोड़कर आप जय श्री श्याम कहते हो ना बड़े को कहो छोटे को कहो स्वीकार है आप धोख खाकर आप चढ़ाते हो प्लीज ऐसा मत किया करो मेरे पिता समान है वो आए मैंने उनको बोला आप मेरे पिता समान हैं आप अलग नजरिए से हमारा नजरिया अलग हम आपको अलग नजरिए से देखते हैं आपका नजरिया हो सकता है मुझे नहीं मालूम मैं एक बनिया आदमी हूँ एक ब्राह्म कोई ब्राह्मण अगर मेरे धोख खाता है मेरे समझ लो मैं क्या बताऊँ कितना बड़ा पाप मेरे ऊपर चढ़ता है कोई भी मेरे धोख खा रहा है तो मैं उससे ये पूछूंगा कि आप ब्राह्मणों की बनिया हो मेरे से बड़ा अगर कोई मेरे धोख खाता है तो मुझे शोभा देता है नहीं देता प्लीज कीर्तन में सुनकर अमल किया कीजिए प्रेम प्लीज आप धोख खाते हो मुझे खुशी नहीं होती नहीं होती आप अगर ये सोचते हो कि हम संजय भैया को धोख खाकर उनको खुश कर देंगे नहीं आप मुझे दुखी करते हो प्लीज अगर जो भी सुन रहे हैं अगर लाइव चल रहा है जो भी हिंदुस्तान में कहीं भी शाम प्रेमी प्लीज़ हाथ जोड़ कर निवेदन मैं सिंपल हूँ मेरे में कोई शक्ति नहीं मैं कोई भगत नहीं कुछ नहीं मैं सिर्फ भजन गाता हूँ और वो भी ये गवाता है तो गाता हूँ जितने दिन ये गवाएगा उतने ही दिन का आप धोख नहीं खाओगे तो हो सकता कुछ दिन ज़्यादा गा पाऊ इसीलिए प्लीज़ प्रेमियों कोई बुरा भी मत मानना लेकिन जय श्री श्याम एक बार जय श्री श्याम विशाल भैया बुरा नहीं मानना सुन लो अर्ज हमारी ये आप बाबा से कह रहे हो मैं आपसे कह रहा हूं सुन लो अर्ज ये मेरी ये अर्ज समझ गए ना क्या की सिर्फ जय श्री श्याम उठाओ हाथों को पूरे पूरे और मिलकर तालियां बजाकर सुन लो बूढ़ी माँ को बुला लो यही बोलते बुला लो यही बोलते हैं ना देखो इनकी इनके भाव में सच्चाई है इन्होंने कहा हम कहूँ ना गए इसलिए बाबा से अरदास करेंगे कि बाबा इनको अपने खाटू धाम बुलाना लेकिन जो बंबई जाते हैं जो दिल्ली जाते हैं जो कलकत्ता जाते हैं और फिर कहते हैं कि हमें बाबा ने नहीं बुलाया मैं हमता हयात जी का एक बार भजन सुन रहा था उन्होंने पूछा साईं बाबा का वो भजन करते उन्होंने पूछा कि शिरडी कौन कौन गया है कई लोगों ने कहा बाबा ने नहीं बुलाया उन्होंने पूछा सिंगापुर गए वो बोला हाँ गया उन्होंने पूछा सिंगापुर ने आवाज देकर बुलाया था कि मेरे पास आ जाए तो बंबई जाने वालों दिल्ली जाने वालों का बंबई दिल्ली वालों ने क्या आवाज देकर बुलाया आपको कि मेरे पास आओ खाटू वाले को क्यों ब्लेम करते हो कि बाबा ने नहीं बुलाया अब इस इस बूढ़ी माँ को तो बोल सकते हैं कि कहू ना गए तो सही बात है ये पकड़ के ले जाएगा तभी जाएगा तो माँ आपको बताता हूं मैं अब आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप खाटू जाओ या ना जाओ खाटू वाला आपके पास जरूर आएगा और जो नहीं गया खाटू या तो जहां रहते हो उसके बाद कहीं और मत जाना घूमने फिरने कहीं मत जाना और अगर घूमने फिरने कहीं जाओ तो खाटू भी एक बार जरूर जाकर आना पता है क्या होगा जो मांगोगे मिलेगा सोचता है कि हम यहाँ चले जाएं हम वहाँ चले जाएं लेकिन जब तक ये नहीं चाहता आदमी नहीं जा सकता है ये सब समझ रहे हैं कि बाबा बोलेगा वही हो रखा था ना जिस दिन यात्रा का पिछले साल फागुन मेले पर 2018 में खाटू में ही यात्रा का प्रोग्राम फाइनल हुआ कि यात्रा बाबा की बाबा आगे आगे और हम पीछे पीछे चलेंगे उसी समय मन में आया कि रोज कीर्तन करेंगे हमने सोचा था कीर्तन का स्वरूप क्या होगा एक हारमोनियम एक ढोलक लेकर चलेंगे और वो कीर्तन होगा ताली कीर्तन होगा लेकिन बनते बनते बात यहां तक आई हमारे सारे जितने म्यूजिशियंस भाई हमारे जो परमानेंट चलते हैं मेरे साथ मनीष म्यूजिकल ग्रुप इन्होंने कहा कि हम भी आपके साथ चलेंगे मन में और हौसला बढ़ा हमने सोचा कि कितने लोग होंगे हमारे साथ जितने भी यात्री होंगे उस समय इतने यात्री कभी नहीं सोचा था हमने ही सोचा था कि 25-30 लोगों का कारवा होगा ये नहीं पता था कि 75 लोग तो चल रहे हैं और हाथ जोड़ जोड़ कर लोगों को मना करना पड़ा कि नहीं अब और हम इस बेड़े को और बड़ा नहीं कर सकते क्योंकि जितना बड़ा बेड़ा होता है उतनी ही देरी हर काम में होती है लेकिन फिर भी सोचा कि कितने होंगे पचास साठ होंगे बैठ जाएंगे लेकिन ये नहीं सोचा था कि गांव गांव से लोग पता नहीं इनको कैसे खबर लगती फेसबुक व्हाट्सएप तो शहरों में ज़्यादा होता है लेकिन छोटे छोटे गाँव से लोग आ रहे हैं आप लोग आ रहे हो आप लोग धन्य हैं प्रेमी बाबा के दरबार में आकर बाबा के दरबार में आकर आपने बाबा को बता दिया बाबा कि शहर में कीर्तन ज्यादा होते हैं आप शहर वालों के होंगे लेकिन हम आपसे दूर नहीं और आप हमसे दूर नहीं हो बाबा इसलिए हम ये सोच कर आए हैं क्या सोच कर आए हैं आइए इस भजन के माध्यम से कहेंगे जो भी दरबार में आया वो अब तुम्हारा है बोलो जो भी दरबार में आया वो अब तुम्हारा है ये हर आने वाला भक्त कह रहा बाबा मैं दरबार में आपके आया हूं तो मैं तुम्हारा हूं इसलिए आया हूं अगर आप इसके हो तो ये भजन गाना फॉर्मेलिटी के लिए आए हो या कोई दोस्त पकड़कर जबरदस्ती लाए हैं या कोई और काम से आए हो मत गाना लेकिन इसके दरबार में ये सोचकर आए हो कि मैं इनका हूं और ये मेरे हैं तो मिलकर जरूर गाना जो भी दरबार में आया वो अब तुम्हारा है बोलो जो भी तू ही माझी तू ही साथी तू सहारा है बोलो तू ही माझी तू ही साथी तू सहारा है कौन कौन कौन कौन बाबा का है पूरे हाथ उठाकर जोरदार तालियां बजाकर बोलेंगे ओ चौकी बाबा बिन पार न पाऊंगा ये हकीकत है किसका किसका गुजारा नहीं बिहार से लेके झारखंड के अंदर में मैक्सिमम जगह में उसका पूरा परिवार हर रोज कीर्तन में आता था हर रोज यूपी तक भी आए उस एक बच्ची <clears throat> की ये पुकार कि अंकल ये भजन सुना नहीं इसलिए उस बच्ची की पुकार को बच्चे के मन में भी जब ये भाव है कि इस भजन से मेरा काम बन जाएगा अगर 10 साल 15 साल का बच्चा पैंसठ साल सत्तर साल का बूढ़ा आदमी अगर आज शाम बाबा या किसी भी भगवान को मानता है या पूजा अर्चना करता तो समझ में आता है कि उसको समझ में आ गया कि अपनी ज़िंदगी के सत्तर परसेंट अस्सी परसेंट दिन बीत गए अब जो थोड़ा कुछ बचा है वो प्रभु में ध्यान लगाओ लेकिन जो पंद्रह साल का बच्चा है जो दस साल का बच्चा है वो अगर एक भजन को समझे और कीर्तनों में रोज आए और फिर वो एक भजन को फरमाइश कर दे कि अंकल ये भजन और जो भजन है मैं सुनाऊंगा तब आपको पता चलेगा कि अगर किसी बच्चे के अंदर में और कसम खाटू वाले की जो भजन के लिए उस बच्चे ने कहा किसी भी बच्चे के मन में अगर इस भजन के प्रति अगर ये मन में आ गया कि ये भजन मेरा काम बना सकता है या इस भजन के भाव को समझ गया तो उसको ज़िंदगी में किसी भी मुसीबत से लड़ने की दरकार नहीं होगी उसकी मुसीबत से लड़ने के लिए शाम स्वयं आएगा आइए बच्चे को लगन ऐसी लगे आज भी मुझे वो बच्ची अभी नजर नहीं आ रही लेकिन उनकी शायद मम्मी यहाँ बैठी है छोटी बच्ची थी रथ करीब करीब छह किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहा था एक घंटे में छह किलोमीटर चल रहे थे कितने साल की पांच छह सात साल की बच्ची थी मैं रथ को पकड़ के चल रहा था लेकिन बार बार घूम कर देख रहा था कि वो बच्ची और उस बच्ची का एंथ्यू लेवल इतना हाई था कि वो एक सेकंड भी पीछे नहीं हुई फ्रंट रनर अप के अंदर में वो थी लड़की और पूरे रास्ते किस्मत वाले होते हैं नहीं मत उठाओ मत उठाओ वो माँ बाप किस्मत वाले होते हैं जिनके ऐसी औलाद पैदा होती है जो जन्म से ही प्रभु के चरणों का ध्यान करने लग जाए आइए इसलिए भजन हार नहीं होगी हार नहीं होगी प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी पूरे हाथों को उठा लो ना पूरे पूरे सुनो एक मिनट एक मिनट नीचे यात्रा से ठीक एक महीना पहले या और कुछ कम दिन बचे थे मैं एक जगह कीर्तन में था एमपी में सुबह सुबह कीर्तन खत्म करके निकला अंधेरे में पांव स्लिप किया और मेरा पांव उठना मुश्किल हो गया दो तीन कीर्तन कैंसिल करने पड़े लेकिन मन में ये भाव ये डर बैठ गया कि बाबा 20 दिन 25 दिन बाद आपकी यात्रा में चल रहे हैं कहीं इसको कुछ डैमेज नहीं हो जाएगा मेरे पाँव में कंटिन्यू हमेशा दो तीन सालों से तकलीफ थी हर दो चार छः घंटे के अंदर में अचानक ऐसा झटका लगता था कि लंगड़ा कर चलने लग जाता था लेकिन बाबा हाजिर नाजिर है मैं भी सोचता था बाबा अगर कहीं ये एंकल प्रॉब्लम होगी गाड़ी में बैठना पड़ेगा तो इज्जत मेरे नहीं आपकी जाएगी बाबा मुझे नहीं मालूम कलकत्ते से हम कितने किलोमीटर पैदल आए चौदह सौ आए पंद्रह सौ आए कल कसम बाबा की पता ही नहीं चल रहा कि कभी कुछ हुआ भी था सिर्फ ये विश्वास लेकर निकले कि तू चल रहा है बाबा हम नहीं चल रहे हैं तू लेकर चल रहा है तू पिता है ना पिता का हाथ पकड़ कर चल रहे गिरने थोड़ी देगा माँ बाप जब अपने बच्चों जब बच्चे नासमझ होते हैं एक मिनट भी कोई बाप अपने बेटा या बेटी का हाथ छोड़ता है कहीं बाहर निकलता है तो कभी एक मिनट भी कोई माँ अपने बच्चों का हाथ छोड़ती है नहीं छोड़ते हम निकले बच्चे बनकर बाबा हम आपके बच्चे हैं आप पिता हो आप चल रहे हो हाथ पकड़ कर चल गिरने नहीं दोगे इतना विश्वास है ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी पूरा है भरोसा बिगाड़ नहीं होगी पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी जिनको जिनको भरोसा है क्यों हार नहीं होगी पूरे हाथ उठाना और मिलकर जोरदार आवाज में बोलना सावे खाटू मंदिर में जाना सुबह से लेकर रात तक दस बार दर्शन करना दसों बार अलग भाव मिलेगा हंसता मिलेगा Brasil. सामने सिर पे तेरा आखिर कुछ बाबा बैठ जाओ बैठ जाओ टाइम हो गया देखिए कल 27 28 किलोमीटर चलना है और कल आगरा छह महीने पहले जब रेखी करने आए थे आगरा श्री श्याम मंदिर में जब प्रवेश किया तो करंट लगा महसूस हुआ कि बहुत थोड़े दिन के अंदर में बाबा की कृपा इतनी तेज बरस रही है उस मंदिर के अंदर में प्रवेश करते ही और तब से पाँव में घुंघरू बंधे हुए कि बाबा के दरबार में पहुंचना है आप सब भी आमंत्रित हैं यहाँ से आगरा सताईस मनीष भैया जरूर पधारना है मनीष भैया बात से आए हैं और जितने भी दीवाने यहाँ पर आए हैं उन पर बाबा की कृपा हुई तब आए हमारे रॉबर्टगंज से भैया पधारे हैं देखिए बनारस से सवा सौ किलोमीटर दूर रॉबर्टगंज लेकिन बनारस से दो पड़ाव तीन पड़ाव पहले से ये आना शुरू हो गए बनारस के आगे की व्यवस्था पूरी इन्होंने की और सिर्फ व्यवस्था नहीं की बल्कि बनारस से लगातार हर पड़ाव पर आते रहे और बीच बीच में भी कानपुर के बाद भी आए आज भी मैं समझता हूँ 700, 600, 700 किलोमीटर से दूर कम नहीं है लेकिन यही बाबा के प्रति दीवानगी है ऐसे दीवाने क्या कहते हैं पता है कि पगले क्यों चिंता करता है इस दरबार में मत मांग इस दरबार में मांगने की दरकार नहीं है क्यों नहीं है इस भजन के माध्यम से बताता हूँ मैं भी जब गया मुझे भी मैं गया नहीं मुझे बाबा ने बुलाया जब पहली बार श्री श्याम कला भवन हमारा पचासवा साल है और 89 में 30 साल पहले फागण के मेले में जब कला भवन <clears throat> का हाथ पकड़कर मैं खाटू पहुंचा मुझे कुछ नहीं मालूम था खाटू के बारे में खाटू वाले के बारे में निशान बाबा के शिखर पर उस समय शिखर पर निशान चढ़ते थे डायरेक्ट निशान चढ़ाकर चबूतरे पर जो अखंड ज्योति वाला चबूतरा है अभी तो आजकल भीड़ इतनी होती है इसलिए पॉसिबल भी नहीं है लेकिन उस समय उस चबूतरे पर कीर्तन होता था एक नगाड़ी और एक हारमोनियम निशान चढ़ाकर निशान में बंधी मोर छड़ी में हाथ में लेकर आगे मैं भी दूर खड़ा था पागलों की भांति भीड़ थी भक्त नाच रहे थे किसी भक्त नाचते नाचते उन्होंने आदेश दिया कि इसको बुलाओ भीड़ चीर गई मुझे कहा कि तुम्हें बुला रहे हैं बाबा मुझे आइडिया नहीं था कुछ भी मैं गया मुझे पूछा बाबा ने क्या चाहिए मैंने कहा बाबा मैंने सुना है आप हारे के सहारे हो आपको बताने की दरकार थोड़ी है सच बता रहा हूं दरबार में खड़ा झूठ नहीं कहता मुझे बोला मेरा श्रृंगार कर देगा अरे कहा बाबा एक माला का जुगाड़ नहीं है श्रृंगार कहां से करूंगा तो बोला मुझे इत्र चढ़ाएगा मैंने कहा बाबा उसका भी कोई जुगाड़ नहीं है बोला अगले बार जब आएगा एक फूल ले आना और एक इतर के सीसी चढ़ा देना मैंने कहा बाबा अगले बार बुलाओगे तब तो आऊंगा बाबा ने बुलाया उस दिन के बाद से मैं क्या इनका श्रृंगार करूंगा इन्होंने मेरा श्रृंगार कर दिया मैं क्या इनको इतर इतर से नहलाऊंगा इन्होंने मेरी जिंदगी इसलिए आज सीना तान कर कहता हूं और मेरे चाहने से पहले मुझको वो सब कुछ मेरे चाहने से पहले मुझको वो सब कुछ मिल जाता है क्यों मिलता है जो काम बनता न था आज बन जाता है जो काम बनता न था गया ऐसा क्या हो गया जो पहले बनते बनते काम बिगड़ जाते थे आज बिगड़े से बिगड़े काम बन जाते हैं क्यों बताऊं हाथ ठप महसूस करना कि जो मैं कह रहा हूं वो आपके साथ भी बीता है क्यों बनता है पता है शाम जो मिला है मुझे शाम जो मिला फागण के लिए फागण लग गया सिर्फ चार लाइनें फागण के लिए चाहिएगा अभी बाबा को सबसे काम है हाँ राजू भैया गए काबरा जी देखिए आज जो व्यवस्था यहाँ पर हुई है छह महीना पहले जब हम आए थे हर सौ मीटर के ऊपर में गाड़ी से झांक रहे थे कोई जगह मिल जाए हम लोगों को ठहरने को और एक ही में आए थे जब जैन मंदिर फिरोजाबाद में तीस किलोमीटर पहुंचकर पहुंचे रात शायद आठ साढ़े आठ बज गई थी थक गए थे आधे घंटे बाद मैनेजर मिला और उन्होंने कहा कि भाई हम तो पंद्रह जनवरी के पहले कंफर्म नहीं कर पाएंगे तब आगरा वाले भैया लोग मिले पर उन्होंने हमें ये कहा कि आपको तो चिंता करने की दरकार नहीं है आगे के जितने भी बेल्ट छह सात आठ पढ़ाओ ये बाबा तक तय करा देगा और फिर आज का ये पड़ाव श्री राघवेंद्र जी त्यागी जी और विकास मित्तल जी इन लोगों ने ये बीड़ा उठाया सौ डेढ़ सौ किलोमीटर दूर इनका गांव है फिर भी वहाँ से आकर सेवा कर रहे हैं बाबा के भाव है या बाबा ने इन्होंने इनको हुक्म दिया कि भाई तू यहाँ आ जा बाबा का नाम लेके आया समझाया बाबा का नाम लेके ऐसे हो गए तो चाय हो गई तो बोला श्याम प्यारे की जय अभी पीछे चार पांच दिन सात दिन पहले एक स्कूल हमने पड़ाव में नक्की कर रखा था जब हम आए थे स्कूल के प्रिंसिपल से मिले थे उन्होंने कहा कि पूरा स्कूल आपके लिए तैयार है लेकिन ठीक दो दिन पहले उनका टेलीफोन आया कि नेक्स्ट डे आपको सुबह छः बजे स्कूल खाली करना पड़ेगा क्योंकि स्कूल है पर छः बजे खाली करोगे तब जाकर थोड़ा बहुत हम लोग बच्चों को एकोमोडेट कर पाएंगे हमारे लिए पॉसिबल नहीं था हमने कहा सर नहीं हो पाएगा उन्होंने कहा फिर आप अपनी व्यवस्था देख लीजिए एक दिन पहले हम अधर में थे कि कहाँ होगा किसी श्याम प्रेमी ने अचानक टेलीफोन आया कि हम लोग ये व्यवस्था आगे कर रहे हैं दो किलोमीटर आगे तीन किलोमीटर आगे व्यवस्था कर रहे हैं हमने उनकी बात मानकर व्यवस्था तय कर ली अचानक एक घंटे बाद मास्टर साहब के दिमाग में क्या घूमा उनका फोन आ गया कि हम बच्चों की छुट्टी करवा रहे हैं आप पकड़ाओ यहाँ डाल दिए हमने कहा देखिए बच्चों की स्कूल छुट्टी मत कराइए क्योंकि बाबा ने देखिए किसी की मर्जी बिना नहीं हो जा सकता जिसकी मर्जी होगी उसी के यहाँ बाबा जाएगा मैंने कहा आपको बाबा ने ऑप्शन दिया था आपने पहले स्वीकार किया उसके बाद आपने ना कर दिया बाबा ने किसी नए प्रेमी को भेज दिया अब उसको हम हा करके ना नहीं कर सकते उन्होंने कहा कि चाय हम पिलाएंगे लेकिन हमारी मजबूरी थी कि हम इतने दूर थे कि शाम को सात बजे उस स्कूल के पास से क्रॉस कर रहे थे और स्कूल ऑलमोस्ट बंद हो चुका था बाबा की मर्जी बिना कुछ नहीं हो सकता प्रेमी आपके पास सारी सुख सुविधाएं हैं सब कुछ है आप पचहत्तर नहीं साढ़े सात सौ आदमी को ठहरा सकते हो लेकिन मन के अंदर भाव नहीं है ना तो ये नहीं ठहरेगा अरे हम क्या ठहरेंगे हम तो इसके पीछे पीछे हैं पहले तो बाबा जाएगा बाबा के पीछे पीछे हम जाएंगे बाबा को नहीं पसंद आई जो जगह बाबा नहीं ठहरा वहां पर आज इस जगह पर उदय पब्लिक स्कूल और राघवेंद्र जी त्यागी और विकास जी बंसल विकास जी मित्तल मैं आप मेरा ही नहीं हाँ आप लोगों ने जो किया है इसके एवज में हम आभार नहीं प्रकट करेंगे क्योंकि आपके भाव छोटे नहीं करना चाहता एक बार जोड़